Қазіргі таңда менің ротам батыл тойтарыс 2022 ведомосты аралық командалық штабтық жаттығу шеңберінде басқармалы зымыран мен Т-72 Б танкісінен 4000 метр шықта бронды нысаларды жойды. Жеке құрам өзінің шеберлігін шыңдауда. Рота жеке құраммен оқу жаттығуларға қатысып, жаңа тәжірибе алудамыз.